welcome back guys welcome back to my video आज हम वीडियो बनाए माइनक्राफ्ट की सर्वाइवल की तो आज हम खेलेंगे माइनक्राफ्ट सर्वाइवल हमें वहाँ पर नीचे स्टोन मिल जाएगा कोबल स्टोन तो उसको माइन करते हैं और फिर अपने आगे प्रोग्रेस बढ़ाते हैं तो आज के लिए बस इतना ही काफ़ी है अगली वीडियो में फिर मिलेंगे तो आजकल की प्रोग्रेस में हमें खाली आयरन का आर्मर वगैरह और दो टूल्स बना लिए हमें आयरन के आगे हम देखेंगे आगे हम जाके अगली एपिसोड में क्या क्या करते हैं और उसकी उसकी वीडियो देखने के लिए और नई एपिसोड के देखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन दबा दें ताकि आपको मेरी वीडियो जल्दी से जल्दी नोटिफिकेशन मिल जाए और आप सबसे ज़्यादा लेट ना देखें तब तक के लिए